Eden Music. Eden Music. Kruszę szmaragdy, zwijam je w blety W oczach wysokie loty, w bani istny Meksyk albo istny mędlik Nocą płoną gety, to dusi nerwy na ciele bliskie chyba pomylił świat Podbijam te wokale, zrobię wszystko aż nie zasnę Ja, aż nie zasnę Wszystko wokół jakieś inne, wszystko wokół jakby blade Ja, jakby blade Kładę katy na stół, ty bez grania masz pograne Ja, masz pograne Proszę skarbie pociągnij za spust Tylko w taki sposób zasnę Czerwone oczy stoją w miejscu jak na baczność W sumie nieistotne skoro monitoring zasnął Martwi ludzie, martwy las, rok spalone głowy dawno Zielone płuca parzą Nawet nie ma nikogo na moją podobę Ostatni papieros oświetla mi drogę Odbijam te wokale, zrobię wszystko, aż się zasnę Ja, aż się zasnę Wszystko wokół jakieś inne, wszystko wokół jakby blade Ja, jakby blade Kładę Katy na stół, ty bez grania masz pograne Ja, masz pograne Proszę skarbie, pociągnij za spust Tylko w taki sposób zasnę Może zasnę, może zasnę Patrzę na czarne niebo nad spalonym teatrem W celowniku jak harambe Nie mam czasu na żadną z gier Nie mam czasu na żadną z was Czas to pieniądz, a ja go nie czas I spadam w dół Zero dwa, czuję się jak duch Na mej szyi błyszczy się lód Leci w górę Sam nie wiem gdzie jest cel Typy mówią, że to bez sens yeah, Za rok sami będą robić mi na scenie miejsce yeah. Odbijam te wokale, zrobię wszystko, aż nie zasnę Ja, aż się zasnę Wszystko wokół jakieś inne, wszystko wokół jakby blade Ja, jakby blade Kładę karty na stół, ty bez grania masz pograne Ja, masz pograne Proszę skarbie, pociągnij za spód, Tylko w taki sposób zasnę yeah.